Η εξέγερση στην Αμεγδαλέζα ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το βράδυ την ώρα του φαγητού. Οι υπεύθυνοι πληροφόρησαν τους αλλοδαπούς κρατούμενους ότι η κράτησή τους παρατείνεται για 6 ακόμη μήνες. Τον 21ο αιώνα η Ελλάδα δέχτηκε παρθενώνες αλλά στη φάση μετανάστες γειτόνες που έχουν χτίσει εργολάβη εδώ κατασκευάζονται οι νέοι σκλάβοι τον 21ο αιώνα η Ελλάδα δεν χτίζει βαρθελώνες, αλλά στη φάση μετανάστες εκειτώνες που έχουν χτίσει εργολαβή. Εδώ ενώ είναι οι σκλαβοί. Να μην καταλέζα ένα σύγχρονο ταχάου, σου το πάμα εσύ είσαι πριν down. Πρέπει στη δικιά σου γλώσσα να μιλήσω μας και να πιάσει η πλήση ξυπνήσω Ανήκαν τα λεφτά ένα σύγχρονο ταχαού Σου το πράγμα εσύ είσαι τριπτάου Πρέπει στη δικιά σου γλώσσα να μιλήσω Μας και να πιάσει η ξυπνήσω Και δεν είναι Όλοι τα βαλέζα είμαστε γι' αυτό σκουρουπιά μας ψεκαζούν και πέζα. Αυτά τα μάθανε απ' τους ναζί. Το τσάραντα αυτά κάνανε και αυτοί και δεν είναι μόνο για μην τα παλέζα Είμαστε για αυτούς που με μας ξεκάζουν και πέσα Αυτά τα μάθανε απ' τους να ζει Το τσάραντα αυτά κάνανε και αυτοί Για μην τα λέζα είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις και πόσο και βαριάς και και βλέπεις Τότε πια σου κάποια μέρα θα το βρεις Γιατί είσαι ένας βερός να ζήσεις Η αμυγδαλέζα είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις Και πόσο και διασκεδάζεις και βλέπτας τα παιδιά σου κάποια μέρα θα το βρεις Γιατί είσαι ένας βερός να ζήσεις Τον 21ο αιώνα η Ελλάδα δεν χτίζει παρθενώνες αλλά στη φάση μετανάστες Εκειτώνες που έχουν χτίσει λάβει Εδώ κατασκευάζονται οι νέοι σκλαβοί να μην καταλέζα ένα σύγχρονο ταχαού Σου το πάνω έτσι είσαι πιτκαού Πρέπει στη δικιά σου γλώσσα να μιλήσω Μπας και κάποια συνείδηση ξυπνήσω Mamita Vanessa, Mamita Vanessa, Mamita Vanessa, Mamita Vanessa, Mamita Vanessa, Mamita Vanessa,